Я акула, ту-ду-ду, ту-ду-ду, я акула, ту-ду-ду, ту-ду-ду, я бабуля, ту-ду-ду, ту-ду-ду, малыша.